Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Tak lihat Mate mati Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil menguruskan dosa Ekonomi bangsaku Ayo maju, maju, ayo maju maju, ayo maju, maju. Kita korupsi di negaraku ini Uang rakyat banyak dimanipulasi Katanya untuk bangun tempat tanah sendiri ternyata masuk ke dalam kantong sendiri Itu korupsi telah jadi tradisi Warisi budaya tikus butuh petani Orang korupsi harus cepat dipatli Jangan menunggu, ayo dihadapi Aceh Apa jadinya anak pinter cintaku ini Kalau, kalau, kalau, kalau terus korupsi Subsidi rakyat nanti bisa terkurangi korupsi telah jadi tradisi diwarisi budaya tikus untuk petani Orang korupsi harus ditembak mati Karena sudah miskin kandang rekowede Kalau, kalau, kalau, kalau terus korupsi Apa jadinya negeri tercintaku ini tidak terkurang ya. Mumpung kita sama-sama di sini, marilah kita buat satu kesepakatan bahwa korupsi harus kita hempaskan dari bumi cinta ini. Bahwa korupsi harus kita ganyang dari bumi Indonesia ini. Wapajari nyana pita pita kowe